Uno. love. alunos Uhum. 何って

さい。 待てや真島ああ誰やお前オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろオデッセイ望みの引き抜きなら山形と話はついとるで支配人が納得しても俺らが納得するか ってうちのナンバーワンを引き抜くとええ度胸しとるやないか <laughs> あんたお客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか夜の出ようかなんか知らんが情けない話やね、そんなに金が欲しいか 客には通用しても俺らに土下座は通用せんでま試しにやってみてもええけどな <laughs> お前らの言う通りやお客様は神様 <laughs> うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわせやけど客やないなら話は別 まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな大層な口聞けんのも今のうちやカマやってまえ お前ら仕返ししたかったら店に来いや客としてなら土下座でも何でもしたるわ好きにせただその後どうなるかは保証せんぞお客様は神様やからな。 この町は牢獄や俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな兄弟